Eh, ahí están haciendo los helados, sacaron una pelota y los aplastan. Oh, Le pusieron... ¡Oh, manjar! Parece que es manjar porque... No, puede ser otra cosa que manjar. <laughs> porque no puede ser otra cosa. ¡Oh, miren! Tiene manjar, un helado con manjar. Y chocolate. Y coco. El mío tiene el helado como de queso con salsa de frutilla y frutillas. Oh, todo se ve... Eso, es verdad. ¡Oh! ¡Wow! Y todo como que lo machacan. Ok, esto es nuevo. Esto no hay en Chile, definitivamente. y con el reflejo no se ve muy bien, pero miren cómo machacan el helado, lo mezclan, lo ponen en la... Ahí está. Eh, Ahí está el mío. Todo machacado. De hecho. Y ahí está el de Stefan. Que lo siguen ahí aplastando, bien aplastado. Se ve muy rico. Esto es Stefan. ¡Tarán! ¡Tarán! y ahí el de lado? <laughs>